guys. Bel, intes. Ah, Haris. La, Pakistan. Thank Pakistan. Maya. Pakistan good? Yeah. <laughs> Mia, Oh, no, no, no, no. Oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> ايوه ما تراب وجه مستقم مستقم مستنى يجانا ما تراب So you're not thank you for supporting us, standing come. Ayon malupet. <laughs> sa mga nagsasubscribe, maraming maraming salamat sa iyong suporta. Ayun ang mga katraps, mga kulokos dyan, mega mega shoutout sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan. <laughs> so yun, ano, itutur ko kayo sa aking mansion, ayan, nasa likod. So itutur ko kayo kung ano yung nasa loob niyan. <laughs> Siyempre no? So tara, umpisahan na natin. And one, two, three, up, up, Barzan, up, three, Ano ba si Mali? Ito ang aking one show. Ayan. Limang bar, limang So, punta ka sa baba. Dali nyo kayo sa gym na na nakarapet. Ito yung gym na pinakarapet. <laughs> so, dito tayo sa number 2. Diyan ka mga kap. Nakita mo naman kung gaano kami kayaman. May CCTV kami. <laughs> May CCTV kami. Ayan, nakita nyo naman. Ganyan kami kayaman dito ng mga katrops. So, saan natin? Ayan, ito yung kusina. Napalapit na kusina. Yan. <laughs> So, dito kami nagluluto. Yan, dito. Yan, washing machine. Ito yung paraan. Ayan. So, ito yung gym na sinasabi ko sa inyo, no, mga prop. Ayan, ito yung <laughs> gym no, namin. No, no, no. Yan, yeah, dito kami nagpapalain ng katawan. Yan. Ayan, dito kami nagpapalain ng katawan. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan lang. Yan. Nalagay <laughs> kami. Tara, palitan natin yung siya. So, ito yung banyo. Yan, napakalinis na mga traps. Ayan. So, tara, punta sa buwan taas. Traps. So, yun. Ito yung wash machine. Siyempre, kumpleto kami dito. Ayan, pinamaya-maya. Ito yung parang siya. Nuôi nuôi Việt Nam mình cũng tha cho anh ta Bây giờ thì anh mà thấy Nó Việt Nam mình đấy Rồi lốn, để tóc Dùng second floor Ayan, may tambayan, no? Yeah, yeah. Ganyan. Ito yung third floor. Ayan. Mamaya na tayo kakat dyan siyempre. So, punta muna tayo dito sa room number 5. So, ayan. Uh, oh, makakapasama si Louie Bulgo. Ito yung banyo na nakalapit. Siyempre. Siyempre. Yan, kompleto yan. May shower, yan. Siyempre may sabon, may shampoo. <laughs> Ayan. Oh, no, no, no. Ito yung kitchen namin, no? Siyempre, kompleto. Napakalaki. So, yun. So, thank you. Thank you ng marami. Siyempre, sa inyong suporta, no? Siyempre, yan, nakita nyo yung tour ng mansion ko. Siyempre. Kasi <laughs> muna tayo. <laughs> no, no, no, no.